البارح قبل الثورة كنا عطشانين كنا شاعلين وساكتين قبل 14 جانفي كنا هايمين وهارمين رقدين مكبلين ومقموعين ضايعين ناسين ومتناسين فادين وشقيين متغربين وخايفين تعبين وصابرين أما اليوم عازمين حالمين على بلادنا حاسين في العزة صحيح شادين وهنا شاهدين باش نقعدوا على طول شمخين ديما املين ديما فايقين متساندين ريوسنا الفوق رافعين وفي الخير لبلادنا راغبين متفائلين ساعين واثقين هذاك علاش باش نكونوا نهار 23 حاضرين نهار 23 ماشيين كان لزم طايرين نهار 23 المستقبل مختارين نهار 23 تاريخ بلادنا كاتبين نهار 23 منتخبين منتخبين نهار 23 أكتوبر تونس تنتخب